Son Josefa Mojón Vázquez, nacín o 10 de outubro de 1932. Eh, era irmán de meu irmán Antonio, que foi fusilado o 31 de outubro de 1936 en Vigo. Bueno, os mojóns éramos de izquierdas e seguimos, e seguimos sendo de izquierdas, pese a quen pese pero a camisa decidían de que matalos que son un peligro. O de que lle enseñaba os rapaces a ler e a escribir. E despois, cando os trouxemos aos cinco anos, puxemos a lápida. Entonces, claro, de, o, de queixa un sobrinho de meu pai, o sobrinho contou a meus irmãos, meus irmãos vinheron a casa, papá, temos que sacar a lápida por encima do meu cadáver. Nós non mencionamos a nadie, só poníamos unha guadaña. Se se sinten guadañas, nós non lle temos a culpa. Si, a miña nai despois, inda lle meter, a Guardia Civil inda lle meteu tiros por debaixo da porta, despois matar o meu irmão. E a miña irmã, cando viña da escola, collían ortijas e de eh, polas pernas, había unhas rapazas máis grandes, pero ben non sabía arnallos, e, pero non... Si, e, eh, cando chegaba a casa, e, eh, coas pernas todas ortijadiñas, miña nai iba a falar coa, coa arnallos, pero bueno. Eu diría aos rapaces de hoxe que foran máis humanos, que se repartira o ben entre todos, que todos convivíramos e leváramos a vida sin rencor, sin maldad, sin... sería o máis hermoso. Pero non é verdad. No, creo. É importante, oh. eu non quero que isto se olvide. Por iso fago todo isto, para que a causa non se olvide.